Xerson şəhərindəki vilayət administrasiyasının üzərindən Rusiya bayrağı çıxarılıb. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə, hətta Rusiya ordusu Xerson vilayətinin Çernabayevka, Stepanovka və Belazyorkadakı postlarını tərk ediblər. Xersondakı separatçıların rəhbəri Kril Stremousov bildirib ki, Rus qoşunları vilayətin sol sahilinə köçürülür. Çox güman ki, qoşunlarımız Xerson vilayətinin sol sahilinə köçürüləcək və Xersondan köçməyə vaxtı olmayanlar mümkün mümkün qədər tez sol sahilə getməlidirlər deyə o vurğulayıb.